こくら るじゃねえかよっよっ 力を見せてやるどうなっても知らんぜくぞファイナルハハハまだ終わっちゃいないぞっっえ Hello, motherfucker.

Surprise, motherfucker! Nani? Hey!

交代だぜやっはっうっいくどうだあらよっはうらあらいくふっはうらよっいくえりゃ は絶対にやれやれだぜ